Mbote balandi ya Les Avertis, Nkolo apambola bino na moma nyonso bokolanda biso bisika nyonso bozwami. Nali ko signaler bino que émission lelo ezali réellement émission spécialement euh, diffusée na Television à partir ya Matadi tozali wana na HTV donc euh, Oreb TV na Matadi toali euh, diffuser bo mona ba programme eza wana à partir ya lelo donc bokolanda biso chaque euh, dimanche na bangonga wana epesami et puis euh, rediffusion chaque mercredi donc programme yango wana liboso soki boya baquestion par rapport na yango bokotuna biso na baemail ezoleka mpe na banimero ezoleka Ba numero wana vraiment bo koma kaka donc message donc bo benga te bo koma kaka message puisque so bo bengi et ko leka te za ba numero mingi mingi kaka pona message bo komela biso to kozanga te pona ko répondre bino na ba question nyonso bo kozanga nango lelo tozali donc euh, dimanche nde bozo mona ezali mbala ya liboso peut-être ba oyo bazo mona ngai na kati ya télévision à partir ya HTV Euh, nali ko mi presenter un peu euh, avant que na banda émission oyo ndenge donc euh, boko tala et que zala vraiment donc chaque dimanche na bandeli chaque dimanche à partir ya 18h juste tina 18h15 chaque dimanche vous la émission à Sika et puis mercredi euh, pour le moment tout ça la rediffusion il y a même émission oyo et que les mercredi pour ne pas rater peut-être les lots Batala yango donc mercredi na oyo nionso bakolanda donc bo diffuser sango oyo boloba na batu nionso tout baza bana na nzambe tout ba oyo bazali ko aspire n'est ce pas ya kozala donc kokota na kati ya elanga oyo ya evangelisation boyebisa bango que ba ndeko moko les avertis baye babandi kosala musala oyo à partir ya ba donc ya media epa na biso awa na matadi et puis pourquoi pas oyo nionso bakolanda nga musika na ba youtube tozali uh, diffuse na kati ya uh, chaîne ya bosolo na, na politique bokolanda biso pe kuna bokolanda biso pe na chaîne ya les avertis uh, point net na chaîne wana pe bokolanda biso donc ça dit tozali koluka ndenge nini tokosala pona ko faire passer message na biso na mokili mobimba ndenge maître alobaki Pona presentation les avertis bokotuna les avertis elakisi nini pourquoi les avertis avant que tokoma kuna eza pe sujet ya message na biso ya lelo nakomeka ko expliquer komeka plutot ko me presenter ngai kombo na ngai donc Brice Kashisha donc kombo na ngai yango wana donc soki bolingi bobenga ngai frère Brice bino mutu bokomona frère Kashisha bino mutu bokomona donc kombo na ngai yango wana Kashisha et nazali mwana Nzambe Et ça fait longtemps que toza na kati ya mosala ya Nzambe, mokolo mosusu peut etre toko loba lisolo, toko beta un peu, comme tomeka ko expliquer bino, je veux dire temoignage na biso, comment se fait que tobanda kosala makambo oyo tozo sala et puis depuis quand toyambaki Nkolo, toko meka ko expliquer bino na emission mosusu, ezala vraiment kaka titre temoignage, wana nde toko pesa vraiment à long et à large ce que le Seigneur n'est-ce pas a fait en nous et pourquoi est-ce que tondimi lelo koya liboso na bino pe kopesa ba message oyo na cadre ya les avertis. Les avertis ezali concept to be a live platform to kobenga ngo pe ezali groupe ya batu oyo ba comprendre makambo ya nkolo na linko expliquer bien awa les avertis pourquoi puisque soki mutu balobaka na français Un homme averti en vaut deux, elingi koloba que soki mutu bakebisi ye na eloko, mutu wana akomi ye moko conseiller ya ye moko, c'est à dire tangu bakebisi yo na eloko, chaque fois soki ozotambola oyebi que non bayebisaki nga likambo moko songolo songolo, likambo moko pakala, okolinga te que osala ba erreurs osalaki liboso, puisque mutu asalaki ba erreurs ya liboso soki ba avertir ye te muya ayeba eza te, exemple ozoleka na nzela bayebisi yo que non ozokumba mutuka bayebisi yo que nzela ozokende, Na suka nango eza na impasse c'est à dire nzela esuka soki panneau eza te et que yo okeyi oyoki matoyi batu bayebisi yo oyoki na matoyi nayo te okutana na vraiment que nzela pe eza impasse sepela que ezalaka impasse que okoki ko tourner ozonga mais soki eza sikoyo donc ezali que nzela wana esuki na libulu c'est à dire soki okeyi okufi oloba nini? C'est pourquoi biso toali bana Nzambe oyo Nkolo akebisi biso tobandi depuis bolenge na biso na kati ya ba mangomba na kati ya ba eglises na kati ya ba denominations mais Nzambe asepelaki na mawa na ye ko Euh ça fait maintenant au moins depuis 2014 que Nzambe atalisaki biso vision oyo ya les avertis pourquoi tangu towutaki na kati ya ba mangomba yango nalobi na bino lisusu nazongeli na awa na ye awa ko representer lingomba moko te ni pas oh, protestante ni c'est pas oh, assemblée assemblée chrétien non na ye awa réellement ko representer Yesu Masia oyo biso tobengi Yeshua na, na 2014 Nzambe atalisaki biso makambo ebele oyo Nalobi na kobeta en long en large na kati ya temoignage. Nzambe atalisi biso ndenge nini tokotambola, Nzambe atalisi biso ndenge nini toko m'effacer, toko s'effacer je veux dire liboso ya ligne. Liboso tozalaki kosala mosala ya Nzambe, bato bazo mona biso, ezala na, na, na koyemba, ezala na koteya, bato bazo mona biso, mais Nzambe atiaki stop, alobaki que tosala mosala na Ye Donc dans l'ombre sans pour autant qu'on s'afficher biso moko mingi mingi liboso. Yango sikoyo akebisaki biso na un certain nombre de choses oyo peut-etre na yebi na lobi ke na koyebisa bino vraiment na kati ya temoignage to na kati ya emission ekoya. Nzambe atalisaki biso suka ya mokili ndenge ekozala. Nzambe atalisaki biso danger oyo tozali ko courir na ko continuer ko ko evre na kati ya ba ensemble lokola ba lokola ba fanatique c'est-à-dire tango ozo teya mutu à l'époque ozo teya mutu ozo teya mutu Yesu te ozo teya mutu aya ko semble na kati ensemble na bino mais soki mutu wana aya na kati ensemble na bino akuti makambo etambola malamu te mutu wana azo zonga epa na biso mais ndenge nini yo omeminga place oyebi ke eza nango bien te c'est pourquoi ba erreur wana Nzambe sikoyo atalisaki biso alobi Toteya batu liloba na ye. Toteya batu kozonga na ye. Puisque concept ya chretien ou bien concept ya kozala mwana Nzambe ezali nini, tout ezali toujours tout autour ya ko tourner tout autour ya nini oyo tobengi le royaume de cieux. Soki bokonzi ya Nzambe ezali garantie te, omibengi chretien, yeba que chretien na yo eza na tina moko te. Puisque oza chretien kaka pona kolia fufu to pona ko vivre lelo te, mwali chretien puisque ozo kondima ke maloba oyo yesu apesaki na bantoma na ye tozo landa yango vraiment donc ndenge esengeli po na mokolo ya suka toza nga lola te mais tokota na lola alors sikoyo les avertir eza sikoyo toali ko avertir bino lelo par rapport ya message oyo pe toali ko ko ko koteya lelo tolzwi na mokanda ya deux pierre deux pierre chapitre 3 voici dejà bien aime la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre scène intelligente l'apôtre Paul ici, il essaye, n'est-ce pas, ya koéveiller nini koéveiller euh, donc euh, donc saine intelligence na biso quand on parle de saine intelligence, c'est-à-dire intelligence ou baby samité. Mais alors, baza kolandanga, il y a d'autres qui me suivent, au baza pe na intelligence oyo ezali saine te alors siko soki intelligence na yo eyali saine te makambo nga na koloba lelo to makambo naza koyebisa yo et c'est ko risque pe que ozwa ngo vraiment lokola liseki mais mutu oyo aza sur que yo oza mwana nzambe pona but moko ya kokota bokonzi ya likolo landa nga na bokebi apotre Paul aza koyebisa batu awa que nali ko avertir donc nali koluka ko eveiller nini ko eveiller donc intelligence na bino par ba avertissement ba avertissement nini To continuer. Afin que vous vous souveniez des choses annoncees d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Mpo na nini? Mpo na bo se souvenir. Puisque il se peut que yo oza mwana Nzambe lelo, makambo mosusu oyo oyekolaki tango ozalaki, obandaki na ki bolenge to na kati ya makambo ya Nzambe sika, peut-etre makambo mosusu okomi kobosana. mpo na bisengo ya mokili, mpo na ba, ba, ba, ba uh, comment dire, ba positionnement uh, mpo na ba grade oyo ozwi, mpo na mbongo okomi nango, mpo na kitoko okomi nango lelo, mpo na mpo na je ne sais pas mwasi na yo, mpo na bana na osadi, okomi kobosa na makambo mosusu oyo eza important. Yango ye azo koyebisa bango ke non, naza koyebisa bino de façon ke bo se souvenir na makambo ezalaki annonce na ba prophète et puis ba commandement ya Nkolo Yesu. Apotre Pierre azo loba awa que non na ye awa ko avertir bino na intelligence na bino ezala oyo ya saine ya ya intelligence oyo ezanga n'est-ce pas corruption pona nini pona ko ko pona bo se souvenir na makambo ba prophètes balobaki na makambo oyo Yesu alobaki par ba ntoma na ye pona nini makambo nini que na mikolo ya suka mingi batu ya kotshola bakoya mingi na ma donc na kotshola na bango et puis bakotambola selon ba propre convoitise na bango totiela mua virgule awa pe eza virgule na verse 3 na mikolo ya suka tolobi batu mingi bakoya ko se moque ko se moque c'est à dire bakotshola biso tango tozoteya bazoloba mais yo penza ozangi likambo ya kosala Yo penza. Misusu baza koyebisa biso kutu oh non biso toali ba africains il faut kolanda nzambe ya ba africains puisque yesu aza nzambe ya mindele bazo comprendre eloko moko te yesu azali nzambe or nzambe aza esprit nzambe aza na ekolo moko te nzambe aza na couleur moko te nzambe akitaki na se ya moyi lokola mutu Soki akitaki na Congo alingaki kozala congolais, soki akitaki na Gabon alingaki azala gabonais mais Nzambe asepelaki par rapport ya ce qu'il avait n'est-ce pas donc promis na Abraham akita na lignee wana yango akitaki kuna place abotamaki na Bethlehem mais elingi koloba te que non Nzambe atikali na position na ya ki ya donc ya ya ya juif non c'est pas ça Nzambe ayaki na kati ya musuni lokola mutu Mais tango amati likolo azongi na bonzambe na ye c'est à dire amati likolo akozongi na bonzambe na ye donc na, na ndenge tozo loba boye wana obaki na video ete koleka yesu aza muyuda te pourquoi ayaki lokola muyuda mais tango amati likolo azongi na ki bonzambe na ye tango akozonga akozonga pona bayuda te akozonga pona mokili mobimba yango moni na Na donc na na Jean chapitre un à partir ya verset 12, 13 kuna elobi que non bato nyonso ba yambi liloba, bato nyonso ba ndimi kombo na ye, a ba akomisi bango bana na Nzambe. C'est à dire moto akomi mwana na Nzambe aza moyuda kaka te, mokongo to moluba te, mais azali moto nyonso oyo andimi Yesu masiya na bomoi na ye. Yango to continuer. Bato wana bakoya na mokolo ya suka, bakoya na kotyola biso, na kotyola makambo oyo toali kosala, puisque mingi balobani, bakoloba na biso que bino boza ba jeune boluka mbongo, misusu bakoyebisa ngai que yo ndenge oza wana il faut fongola eglise na yo bato baya, mususu c'est à dire bato bakoya na ba moqueries wana, pourquoi puisque Mutu moko kutu akomeli ngai azo tuna ngai mais monsieur yesu yango ako zonga quand? Ça dit azo tuna ngai lokola que yesu yango camarade na ye ou bien yesu yango mwana musala na ye ça dit il faut to yebisa ye ayaka noki je ne sais pas azo bosana que azo ko loba likambu etali la vie eternelle pourquoi puisque les hommes regardent ce qui touche ce qui frappe aux yeux aujourd'hui Ndeko ozo landa ngai bisika ozali heure moko ezala pe na ba doute na kati ya motema na yo tu te dis chretien mais ozo mituna olobi ke mais yesu yango depuis tozelaka ayaka te ndeko yesu akozonga et tango akozonga ekozala lokola lokola donc en un clin donc en un clin d'oeil d'oeil quoi c'est à dire ebeti boye tokeyi L'enlèvement ne se fera pas na ba makele ebele ebele na verset 4 en disant ou est la promesse de de donc de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la creation. Encore une fois na yebisi yo ndeko mateya oyo toza koteya bino ezali pona bolamu na bino toye koteya bino pasteur te Toye koteya bino denomination te, toye koteya bino eglise te, toye koteya bino pe religion te, mais toye koteya bino Yeshua, le Dieu sauveur, Nzambe na biso Yesu Masiya nde toye koteya bino. Soki makambo oyo tolobi boza na ba question ya kotuna biso, Bozanga te kotuna. Totie ba numero na biso nde nalobi numero wana ezali pona kokoma ba message par WhatsApp, ba message par sms mais eza pona kobenga te bokomi kaka ba message. Ba email pe eza place wana. Boko retrouver ba emission oyo pe na kati ya YouTube. Au cas où peut-être o rataki yango, lelo to comprendre yango bien te, okolanda yango na kati ya YouTube mpe kaka lelo otali yango, okomona yango na kati ya YouTube deja, otali yango na kati ya Les Avertis, otali yango na kati ya Bosolo, okomona yango mpe Nzambe akozanga te kopambola yo. Bopesa sango oyo na kati ya television oyo ya HTV chaque dimanche programme to afficher et puis rediffusion chaque mercredi na ba heure oyo eza wana nkolo apambola bino shalom.